हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट मैंने ओपन कर रखा है और एक हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट है कंप्यूटर साइंस के जिनका ये सवाल है कि सर प्रॉम्प्ट कमांड कैसे चलाते हैं डॉस में तो आसान है देखिए मैं बताता हूं आपको आपने अगर चलाया है तो ठीक है नहीं चलाया तो इसको देख लीजिए काम आसान हो जाएगा यहां पर ये डिफॉल्ट पाथ है अब ये डिफॉल्ट पाथ पर मैं लिखता हूं P R O M P T ठीक है ये प्रॉम्प्ट लिख दिया हम प्रॉम्प्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर मैं प्रॉम्प्ट में चेंजिंग करता हूं यहां पर मैं क्या करता हूं यहां पर नाम दे देता हूं कंप्यूटर दे देता हूं तो ये लिख दिया मैंने कंप्यूटर ठीक है और कंप्यूटर लिखने के बाद आपको क्या देना है डॉलर जी देना है ये डॉलर जी दे दिया आपने एंटर प्रेस किया अब यहां पर देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर नाम से जो है यहां पर प्रॉम्प्ट चेंज हो गया है अब यहां पर कोई एमडी नाम से डायरेक्टरी बनाते हैं लाइक मैं यहां पे बनाता हूं यूवी यूवी नाम से एक डायरेक्टरी बनाया हमने सीडी से उसके अंदर जाते हैं ठीक है वाई यू वी आई लेकिन यहां पर तो कुछ भी नहीं आया तो अब आपको क्या करना है यहां पर आपको लिखना है P R O M P T prompt लिखना है और यहां पर दीजिए पहले डॉलर पी फिर लिखिए डॉलर जी जैसे ही लिख करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको वो रिजल्ट दिखाई पड़ेगा जो आपने पहले किया था यानी कि यूवी नाम का एक फोल्डर बनाया था तो वो आपको दिखाई पड़ जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं ये यूवी नाम का फोल्डर जो आपने कंप्यूटर के अंदर बनाया था वो आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा ठीक है तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि ये किस तरह से काम करता है ये छोटे से वीडियो थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर कर सकती है अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं thank you for watching this video